Lembrei do carnaval do ano passado que você me beijou. Lembrei do seu dia especial que eu vivi com você, meu amor. eu te conheci Você estava linda como meu jardim preferido ah, Não tem explicação o que eu sinto por você é amor so passado que você me beijou Lembrei do seu dia especial que eu vivi com você, meu amor do dia que eu te conheci Você estava linda como meu jardim preferido carnaval do ano passado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe.